سی، سی، دیدن سی، let me see let me یعنی اجازه دادن let می یعنی اجازه بده به من c دیدن let me یا به صورت مخفف let me یعنی بذار ببینم بذار چک کنم let me Let me see. I want to see you again. I want to see you again. I want یعنی من میخواهم. Want یعنی خواستن. I want to یعنی من میخواهم که فلان کار انجام بدم. See دیدن. I want to see. من میخواهم ببینم. You تورا again دوباره I want to see you again من میخواهم دوباره شما را ببینم I want to see you again I want to see you again